No, Your Honor, а Юрий отходит противоположную часть аквариума. И с огромного расстояния будет бросать кольца, Юра прицелитесь получше. И внимание! Первая получится ли у девочек поймать кольца на нос, так как это сделал Гоша. Мария, переходит к для двух тюленей, немножечко ухо, да, Э, версия «На что это вопросов», может быть, даже есть интересное название для ее шедевра. В любом случае, картины умки мы собираем, и, возможно, у нас получится даже устроить выставку с ее произведениями. Периодически умкины рисунки мы публикуем э, в наших соцсетях. К примеру, ищите нас в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, там можно полюбоваться ее, как набраться до острова в аквариума. За такой круг мог бы зацепиться человек. Таким образом, тюлень может спасти утопающего. Молодцы, все тюлени набрались на суше, все справились. И сейчас на радость уже кружат, танцуют, довольные, довольны собой. Тюлени, естественно, могут не только выступать гранатами, но и в самых разных человеку. Например, они могут нырять на дно моря и искать различные незаметно узнавать даже по изображениям. Могут отследовать головоды, охранять подводные границы государства. Были разработаны даже специальные программы для работы с этими морскими млекопитающими. Все очень умные и по уровню интеллекта не уступают даже мне собаку. Итак, а, давайте спросим Юрия. Как вы считаете, Юра, кто же сегодня получит главный приз? todos se владеть зрение более проворно. Мы в прошлом году тренируем. Сейчас разминку для девочек проводит Мария. Они станут на защиту ворот. У них непростая задача сегодня. Мы видели, насколько активный Гоша. Он, конечно, будет нападающим. Поэтому девчонки будут вдвоем защищать ворота. Разминка нужна и для Гоши. Посмотрим, как он умеет. Обращается с мячом, смотрит, ловко отбивает. Передает пас вперед. 完了，我走呢。 знаю гроб и не бойтесь, это поет Еленя. Старается, наша старается Божий и смотрит на девочек. Подойдут ли они поблагодарить его, и лучше поклонятся, бегут. Больше и со всех сторон его окружили, целовали, возмущали парни совсем. Но Гоша очень симпатичный, тут, конечно, сложно стоять. И настроение ее больше улучшилось. Гоша, кстати, случайно выбрал именно гитару, обратите внимание на общее внедрение класс определения. Очень удобно, чтобы играть наш дома. Итак, общий концерт подошел к концу, как и наше шоу. Мы очень надеемся, что идеи вам понравились. Что вы успели, что вы